Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal Dessa vez eu vou fazer um vídeo aqui de trollagem Só que uma trollagem diferente assim Eu vou fazer a trollagem aqui com o Pedro Mas só que ele está lá dormindo no meu quarto Olha aqui ó, quer ver? Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês Eu vou tentar fazer um nome burro na cabeça dele Será que ele vai deixar? Então se inscreva aí no canal Fala galera, eu vou fazer um nambur com essa caneta aqui, ó. Com essa caneta eu vou fazer, tentar fazer um nambur na, na testa dele. Vamos lá. Fazer um... Quase que ele acorda, mano. <laughs> Agora eu me assustei. Achei que ele ia acordar mesmo. Aí não ia dar pra fazer o vídeo. Já sei. Vou fazer uma. Isso aqui na cabeça dele agora. Será que ele vai acordar? Vamos ver aqui agora. Vai ficar tudo branco. Uma. <laughs> Ele tá se mexendo. Mas nem faz ideia que tá sendo trollado. Parece que ele acordou eu pra mim assim, <laughs> mas voltou a dormir. Vamos colocar mais um aqui. Mano. Será que eu acordei ele agora para ver a surpresa? Não. Então é isso, galera. Espero. Não, vou deixar ele assim agora. Já tá muito judiado. Vamos acordar ele aqui agora. Foi trollado. Então, o que foi? Ficou com raiva? Ficou com né? raiva, foi? Se canal, ah. deixa um like, vou deixar o canal do Pedro aqui na descrição do vídeo pra vocês estiverem olhando lá. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam aí no meu canal. O canal do Pedro vai ficar aqui na descrição do